Добрый день, с вами компания Альтерер. На сегодняшний день, 28 марта, продолжается война в Украине. И мы хотели мы поговорить, что нас ожидает дальше с точки зрения восстановления, когда мы выиграем эту войну, и наступит мир на земле, и наступит мир в Украине, и мы сможем полноценно раскрыть наши офисы э, и продолжить нашу деятельность в виде строительства, архитектуры, дизайна, инженерных наших решений в виде отопления, кондиционирования, водопроводов, канализации, очистки воды. Я на сегодняшний день вижу много компаний, которые хотят чем-то помочь. А, и это, я считаю, на сегодняшний день очень правильно, поскольку если мы планируем сегодня, это 100% будет завтра. То есть э, есть компании строительные, которые говорят про вопрос, что мы готовы на сегодняшний день разрабатывать эскизы, разрабатывать проектные решения, чтобы эти эскизы и проекты домов э, в виде отдельных стоящих, либо это таунхаусы, потом можно было применить э, и наложить на ту посадку земли, которая будет выдана, выдана государством или будет выдана какими-то инвесторами, или возможность будет это реализовывать как-то э, в той или иной части Украины, это может западный регион, это может восстановление будет Бучи, там Ерпеня, который полностью развалено, это регион э, Чернигова, это регион э, Сумщины, это регион э, Мариуполя. То есть Люди а, в виде строительных компаний, а, они организовываются в группы, в которые входят строительные компании, дизайнеры, архитекторы. Это инженерные компании в виде нас, которые а, считают на сегодняшние сметы, считают по те эскизы, которые дают строительные компании, либо дизайнеры, архитекторы, чтобы константа чертежей, константа этих эскизов была уже в сегодняшний день подготовлена и качественно просчитана. Что такое слово качественно просчитано? Допустим, наши партнеры по строительству компании, она на сегодняшний день ведет переговоры с инвесторами, которые будут привлекаться по возможности строительства таких кооперативов, которые потом, не знаю, возможно, государство будет покупать эти квадратные метры, возможно, будет государство выделять э, непосредственно людям, которые потеряли жилье, какой-то финансовый эквивалент на, э, на покупку такого жилья. И э, строительные компании ведут сейчас переговоры как с инвесторами, с заводами европейскими, с заводами украинскими по сырью, которое можно будет получать по низкой цене. Ну, то есть цена, которая будет только идти под восстановительные э, программы, под восстановительные процессы тех или иных э, объектов. Но ну, компания Alter осталась тоже не в стороне, и поскольку мы занимаемся уже больше 15 лет инженерией профессионально и имеем очень большой ряд э, заводов, с которыми мы ведем на сегодняшний день переговоры, я считаю, очень успешно по спецусловиям, эти, эти спецусловия, понятно, что будут лимитированы, потому что заводы не могут, к сожалению, постоянно работать с минимальной маржинальностью, потому что сейчас энергетический кризис, и не всегда можно даже в Европе получить вовремя и качественное оборудование, не говоря, что условия должны быть специализированные или специально проработаны для украинского рынка, для такого, таких иных объектов. Но мы не остались и в стороне, как я говорю, и прорабатываем уже под отопительным прибором, получили эксклюзивные сейчас условия по тепловым насосам, по шитому полиэтилену, который нужен нам будет для водопровода, канализации, для горячего наснабжения, для отопления. Мы прорабатываем полностью все связано с децентрализированной системой вентиляции, а, соответственно, куда можно ее применить с точки зрения, чтобы дома, которые строили наши партнеры, по всем регионам Украины, где это возможно будет. Э, можно было применять качественную туда систему вентиляции и доступную, самое главное. Потому что мы все понимаем, что зарабатывать э, деньги на проблеме, на несчастье людей на сегодняшний день это неправильно. То есть надо определенное количество времени и ресурсов выделять каждому из нас и помогать друг другу, чтобы э, люди, которые сегодняшний день потеряли все, ну, получили тот пакет максимальный, чтобы им было комфортно. Мы открыты на сегодняшний день на обсуждение любых э, моментов, которые связаны с таким подобным проектом. То есть это могут быть э, маленькие компании инженерные, которые проектируют отопление, вентиляцию, кондиционирование. Это могут быть архитекторы, которые могут привлечены конструктивом зданием либо эскизом. Это строительные компании, которые готовы по эксклюзивным условиям строить такие э, коттеджные городки и привлекая свои ресурсы, которые они сегодняшний день имеют. То есть нам надо сегодняшний день подготовить максимальную базу, чтобы эта база потом э, помогла быстро запустить процессы, когда у нас уже будет объявлено Э, что мы выиграли эту войну, и мы готовы приступить к восстановлению. Понятно, что там процессы будут задействованы еще и государство, это процессы, как это будет насчитываться, будет ли вообще это все делаться. Но в любом случае мы, э, маленькие организации, большие организации, большие компании строительные, можем на сегодняшний день организоваться и делать какие-то работы на перспективу. Поэтому всегда рад услышать любого человека и обсудить этот вопрос индивидуально. Всем пока, всем здоровья, счастья. Thank you.